экранда Декарт координата системасын жана андагы M чекитин көрүп турабыз пунктир менен MM штрих кесиндисин X Y тегиздигине кесилишкенге чейин чийебиз андан соң M штрих чекитинин о игрек огуна жарыш пунктир сызыгын OX огунун кесилишине чейин чиебиз m штрих чекитинен ox огуна жарыш пунктир сызыгын oy огунун кесилишине чейин чийебиз m чекитинен om штрихке жарыш пунктир кесиндисин oz огунун кесилишине чейин чийебиз. O чекитинен M чекитине чейин анын ордун аныктаган RM вектор жүргүзөбүз жазалы MXM чекитинин координатасы 4 см, YM 6 см, ZM 6 см.